اهلا وسهلا فيكم متابعين تركيا شقه الاحلام كاميران على اليوتيوب وباقي المنصات نحن هون بدنا نحكي في استوديو تي دي اي مع السيده احلام على مشروع اسمه التاور من انشاء شركه ضيا يبي يلي هي قسم من شركه كبيره اسمها التن باش شركه بتشتغل في مجال الذهب المشروع سمعتوا كلمه ذهب كلمه قويه والمشروع فعلا يعني انعمل بهذا الشكل أه شيء غريب جدا رح نحكي عنه اساسا نحن بالمقابله آه، هي بنحاول نفتح آه، امور ممكن ما حكينا عنها آه، ونجاوب على اسئله او نطرح تساؤلات او نحاول نناقش مخاوف العملاء بالاستثمار فهذا المشروع موجود في منطقة كاديكوي في القسم الآسيوي من اسطنبول بعد المقدمة إن شاء الله رح نبلش بالفيديو teşekkür ederim bize ziyaret gelmek için ve çok ne memnun demek? olduk. Ee, şimdi sizin proje hakkında ufak e, e, en başla bölge olarak ne e, bizim Kadıköy nedir falan ne diyeceğiz? Tamam. Ee, ilk başta söylediğiniz gibi biz e, Anadolu kasımdayız. Ee, İstanbul'da Anadolu kasımda aslında çok önemli bir bölge ve baktığınız zaman vatandaş e, müşteriler yani Türk müşteriler, Türk yatırımcılar en çok aslında Anadolu kasımda tercih ediyorlar. Neden? Neden? Şimdi aslında demand ve offer yani tam e, çok basit bir matematik baktığınız zaman An, e, Avrupa kasımda çok fazla projeler var. Anadolu kasımda geldiğin zaman daha az proje sayısı olarak daha az oluyor ve ondan dolayı daha e, temiz, daha e, böyle rahat bir yaşama hayatı var Anadolu hmm. yakası diyebilirim. E, o yüzden zaten Türk müşteri genel olarak o yakası da tercih ediyor. Yani e, sen e, e, yani böyle dediniz yani Anadolu yakasında çok Avrupa yakasında çok projeler var. O demek yani bazen böyle düşünüyorlar. Böyle demek burada daha iyi proje yapmak, burada burada daha iyi proje satmak. O yüzden burada çok projeler var. Ama siz dediniz e, göre e, Türkler karşıya daha çok tercih ediyorlar. Ama burada e, iki ters bir şey, bir bilgiler Yok. oldu. Baktığın zaman şimdi müşterimiz var atıyorum 100 tane müşterimiz var ama 1000 tane proje var. Hı hı. Şimdi yatırımcı kafasıyla düşünsen Şimdi 1000 tane proje var, 100 tane müşteri var. O ne demek? O 1000 tane proje fiyatları düşürecek zamanla. Hmm. Bir normal hale götürmek zorunda olacak. Çünkü çok fazla, ona göre çok fazla müşteri yok. Anadolu kasında baktığın zaman 100 tane müşteri var, 100 tane proje var. Yani hmm. ben birazcık daha basit bir matematik götürmeye çok, çok çalışıyorum. rakip... E... Az rakip oluyor ve daha e, kontrol halinde geliyor böyle hmm. baktığın zaman. O yüzden Anadolu kasındaki projeler daha fazla değerlendiriyorlar diyebilirim. Tabii ki de e, tüm genel olarak diyemeyiz. Yani burada genel bir şey yok. Bazı bölgeler Avrupa kısmında daha fazla değerlendiriyor. Bazen e, Anadolu kısmında çok daha değerlenebilir. Ama genel olarak baktığın zaman, e, o kısımda baktığın zaman evet doğru yani Türk müşteri genelde Anadolu kısmında tercih ediyor. O yüzden Kadıköy, daha inanıyoruz orada. Kadıköy çok büyük e, mahalleler fal, var falan. Sizin mahalle e, nasıl bir... Okay. E, ee, şimdi bizim e, bölge Sahra'ya Cedid. Tapuda, Sahra'ya Cedid. Tapuda zaten Sahra'ya Cedid yazıyor. E, o bölge e, özelliği şudur. E, Orada çok meşhur bir e, cadde var. O e, Cadde Bustan ve e, Bağdat Caddesi. Hı. Bağdat Caddesi aslında baktığın zaman downtown da geçiyor. Çünkü orada Burberry gibi e, üst e, markalar da var. E, güzel restoranlar ve kafeler de yapıldı ve tamamen sahil yanında. Bustan sahili 27 kilometre kesintisiz bir sahil ve tüm sahilin üzerinde bir park bulunmakta. O yüzden e, o yaşam tarzı e, çok önemli ve bize çok büyük bir değeri götürüyor. Kadıköy çok doğru, çok büyük bir alan. O yüzden e, baktığın zaman bizim bölgemizde e, Sahra Yajidit, o Cadde Bustan yakın bir bölge. Bizden daha önce Fikirtepe var, Erenköy var, Göztepe var. Ama bizim bölge daha o sahil ve Bağdat Caddesi daha yakın olduğu için daha diğer e, diğeri daha yüksek bir bölge ve aslında oradaki e, oturan e, insanların kalitesi birazcık daha yüksek oluyor. Hmm. Ve fiyat tabii ki de daha yüksek oluyor baktığın A, zaman. Orada at, anladım. Yani siz e, siz şimdi e, Kadıköy'de en değerli bir bölge diyebiliriz. Yani. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani Bağdat Caddesi var. Bir olarak Bağdat Caddesi geçiyor. Zaten orada Bağdat Caddesi bizim fiyattan bir iki üç kat daha ödemeniz lazım aslında. Evet zaten biz... Sonra biz geliyoruz. Orada Aynen. map e, yaptık. E, TDA, TDA map. Orada zaten biz doğru e, Bağdat Caddesi çok yakın yani oraya gittik maşallah çok çok yakın yani zaten evet. hiçbir mesafe yok gibi. Ama ben bina etrafında e, şey gördüm, e, küçük binalar var. E, evet. Bu küçük binalar müşteri ne diyorlar? Ya ben burada burada şey çok iyi bir mahalle değil, burada neden yaşa bu küçük binalar, siteler değil falan. E, bu bazen çok böyle tercih tamam. etmiyorlar. Çok basit bu bir eksik yani bir şey aslında. Eksik değil. Biz İstanbul'dayız. Hı hı. Biz eski bir şehirdeyiz zaten. E, binlerce yıllar geçti bu e, şehirde. O yüzden eski binalar bulmak aslında gayet normal. Şehir dışında çıktığın zaman aslında e, çok daha modern binalar görüyorsun. Çünkü orada bir yaşama yoktu yeni yeni yaşamaya başladığı için yine binalar görüyorsunuz ama şehir içinde alıyorsan kesinlikle eski binalar göreceksiniz. Ben şu an Bomonti'de oturuyorum. Örnek söyleyebiliriz. Bomonti'da orada hem 30-40 katlı binalar var hem benim evim yanında gece kondu var. Yani ben gece de çok rahat yürümem orada. Hmm. Ve oradaki bir artı birler biliyorsunuz 2 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor. E, burada, oradaki son ne olacak? Yani sonraki durumda. Şimdi onu anlatayım. E, asas nokta şudur. Ya bizim Alt Tower projesindeki etrafındaki binalar zaten neredeyse o eski olanlar neredeyse yarısı boştu. Çünkü karar çıktı. Evet, yıkılması lazım ettim. bunlar. Bazı binalar boş yani siz eminim gördünüz. Bunlar yıkılacak 12 katlı ve üstü binalar çıkacak o bölgede. Hı hı. Bu arada bizim projemiz yanında çok büyük boş arazi var. Yeşil belki gördünüz. Ha, evet. O arazi aslında şu an iki seçeneği var. Ya da AVM yapılacak hı hı. ya da site yüksek katlı bir... Sizin sizin inşaat şirketi bağlı ya da o... E... Yok bambaşka bir inşaat firma. Hı hı adı söylemeyeyim. Ama ticari ama, bir bölge. Evet ticari bir bölge. Hı. Şu an devlet AVM yapmak istiyor ama arsa sahibi e, konut proje yapmak istiyor. O tartışma var ama ikisi de bizim için iyi yani e, çok önemli bir e, konu bence. Çünkü yani AVM yaparken daha iyi bence. Kesinlikle. Hı -hı. Ee, ve ileride daha değerlenecek. Tabii proje. ki, tabii ki. Ben bazen zaten böyle bir şeyler e, müşteriyle anlatıyorum. Ee, siz bugün bir daire aldım. Ee, sizin yanında yeni bir site çıktı. Ee, sizin bina bitti. Bittinden sonra o fiyatta e, o en dip fiyat olacak e, karşıdaki e, yeni site. Doğru. Böyle bir yatırım hakkında çok iyi. Bazen diyorlar ya biz burada belki burada büyük bir bina çıkarsa bizim manzara kapatır. Evet ama senin değeri belki 10 kat daha fazla kazanabilirsin yani değerli olarak. Şimdi e... yani bölge bütün bölge böyle bir ee, şey, e, şey gelişme e, olursa görüşme ya şöyle aslında bizim baktığın zaman çok önemli bir konu var. Sahraya Jidit metro istasyon geliyor. Hı hı. Ee, gelmedi daha ama. Gelmedi, gelecek. Hı hı. Ee, EBB e, sitesinde oradaki metro haritası açtığında Sahraya Jidit şu an beyaz renki geçiyor. Yani yapılacak, şu evet, an yapılmak evet. Planlı. E, planlı aynen yapılıyor. Şimdi o sahrecilik zaten açıldığı zaman o zaten ayrı bir e, hikaye. Orada kesinlikle tüm sahrecilik mahalle olarak değerlendirecek. Çünkü direkt 20 mesafe, 2 dakika 20 mesafe olacak bu metro istasyon. Hı hı. Ve bu, bu metro istasyonu hem sahil hatta bağlanacak hem Marmara'ya bağlanacak. Yani hmm. karşıda kolay gidebilirsiniz ya da e, Havalimanı İstanbul e, Sabiha, Yeni Havalimanı, Gökçen Havalimanı çok kolay gidebilirsiniz Aha. ya da Yeni Havalimanı çok kolay gidebilir. Yani aslında baktığın zaman metro geldiği anda sizin proje yanında çok önemli. Her yerde o zaman e, yakın olacak. Evet şu an metro var aslında. E, yeni Sahra metro istasyon var. Bizden 10 dakika yürüme mesafe. Daha az da olabilir. Ama o sahreye girip 2 dakika yürü mesafe olacak sadece. Tamam. Ve her açtı metro istasyonu zaten o demek fiyat. yatırım için iyi olur çünkü fiyat artıyor. Ee, anladım. Ee, çok güzel. Şimdi inşaat e, hakkında. Okay. Altınbaş. Okay. Ee, ne ne anlat? Yani o zaten e, e, şey altın bir iş yapıyorlar. Altınbaş. E, bu iş neden girdiler? Şimdi aslında ben gülüyorum şu an. Çünkü biliyordum ne soracağınızı. Altınbaş holding bir firma. Hı hı. 72 yıllık bir firma. Ha, Bunlar sadece altın uğraşmıyorlar. Kuyumculuk sadece değil. Biz neden e, öyle hatırlıyoruz? Çünkü her girdiğimiz AVM altın baş var. Hı hı, doğru. Şimdi aslında onlar kendine ait bankalar var. Hı hı. Credit Twist Bankası. Credit Twist. Credit Twist. Hem Ukrayna'da hem Türkiye'de var bu arada. Kendine ait petrol istasyonları var. Alpet. Hı. Alpet Türkiye ve Alpet Kıbrıs Altınbaş'a ait. Hı hı. Ee, onun dışında denizcilik var, factoring var, e, sigortası var, e, kendisi ait bursası var bile. Hı hı. E, bunlar zaten çok büyük bir firma. Ve kendine ait üniversiteler var bu arada. Altınbaş üniversiteleri evet, zaten. Onlara ait. O, onun ait. Tabii onsa en, e- onlara ait. Sadece altın baş bir onsa hem de kuyumculuk onlara ait. İnşaat şirketi mi nasıl? Evet. inşaat firma nasıl girdi? Şimdi e, holding bir firma klasik olarak her iş girebiliyor. Hı hı. E, üniversiteler inşaat kendisi yaptığı için ve büyük e, heykel bir binalar yapıyorlar için bu inşaat e, girmek e, çok zor olmadı. Hı hı. E, ayrıca zaten e, gayrimenkul sektör bayağı kıymetli bir sektör. Biz zaten o sektörde çalışıyoruz. İnsanlara ne kadar kazandırabiliyor, e, ne kadar diyar verebiliyor gördüğümüz için onlara böyle bir diyar katmak istediler. Hı hı. E, o yüzden girdiler ve e, Altınbaş'a e, alt e, firma olarak DIA danışmanlık bu proje yapıyor. Yani Altavr aslında DIA danışmanlık, e, DIA yapı e, yapıyor. O altın başının bir firması. Hmm. Ve firma yöneten kişi Urkun Altınbaş. E, bu firma kaç tane e, kaç yıllık bir firma inşaat şirketi? 72. Ha, aynen. Yani, a, aynen. Pardon. İnşaat firma hmm. olarak e, şu an bir 7 yıllık var. Ne yaptı onca da? Şimdi bahsettim o üniversiteler... E, ya, e, şey, e, konut olarak. Kendini konut olarak ektefa yapıyor. Aha. Kendine adı katarak. E, bu bu demek e, tamam tecrübesi var. O bir şey Tabii, demiyoruz. Çünkü zaten var. ama e, ilk konut e, bazen mesela e, biliyorsunuz bir ilk çocuk biraz daha değerli olacak. Evet. Ee, e, Altınbaş onun bu ilk konut için ilk e, e, tavar, alt tavar yaptı. Onun değerli ne verdi? Ne onun planı ne? Evet. Şimdi e, aslında gerçekten o proje bizim için bir bebek. E, AZ'ye kadar her şey düşünüldü. Yani siz hatta örnek daire eminim ki gezdiniz. O örnek dairelerin ufak detaylar olsa bile. Evet ben e, şaşırdım orada. Yani koku o kadar basit. Aynı koku var bu arada hem satış ofiste hem örneklerler içinde çünkü kendine ait bir koku yaptı adam. Hmm. E, aynı zamanda baktığın zaman örnek dairenin görseller yani kullandığı e, eşyalar ve ka katalogdaki planlar kullandığı eşyalar aynı o kadar minik detaylar baktılar ki hmm. yani bir, bir şey kaçmak imkansız gibi bir şey şu Bu an. altın yapan kişi böyle yapar zaten. Zaten her şey altın orada gördüğünüz gibi hmm. ama modern bir şekilde yapıyor. Hmm. Genelde ben altın sevmiyorum bir insanın ancak maksimum saat takar. Evet ama altın ama işleri çok ince var. Çok, çok ince çalıştılar orada ve modern bir şekilde tasarladılar. Ayrıca çok büyük bir yeni sistem götürdüler Türkiye'de. Bu sistem şu an bizim projede yapılıyor sadece Türkiye'de. Ben o sistem gördüm. Bu sizin sistem ya da yani sizin e, kendi ait bir sistem. Şimdi bu sistem aslında e, global bir firmadan e, e, alabilirdik diyebilirim. Hı hı. Ama bize özel yaptılar. Sadece Aha. bize özel programming yaptılar. Aha. Bu program artık bize ait diyebiliriz. Aha. Bu program nasıl bir program? İlk başta şunu bahsedeyim. Bu program şu an Dubai'da Armani Otel, e, Bulgari Paris, St. Regis Maldives ve Raffles Singapur ve bu tarz gibi oteller yapılıyor şu an. Ha. İlk defa Türkiye'ye geliyor ve ilk defa rezidans konseptle e, yapılıyor. Ne fark eder bu o sistem? Şimdi ne fark eder? Ee, burada bu projede şu an 20 taneden daha fazla sosyal alanlar var. Bunlar daha kolay kullanabilmek için ve daha aktif halini götürebilmek için ve herhangi bir yer olabilirsen e, tam e, yani çok uzak bir yerde kullanabileceksin bir sistem. Hem oradaki sosyal alanlar e, rezervasyonu yapıp e, oradaki tüm hizmetleri alabiliyorsun. Bir tıkla sadece hmm. ihtiyacın var. Yani atıyorum oradaki sinema var gördünüz mesela. Evet. O sinema rezervasyon aramak ya da resepsiyonda inmek ya da site yetmeni bir ulaşmakta hiç de gerek yok. Telefon üzerinden yani iPad üzerinde sinema kaç kişi girecek, hangi gün ve kaç saat olacak zaten orada kendiniz bas, e, ayarlıyorsunuz. Sonra rezervasyon yapıyorsun rezervasyon yaptığın anda hemen sana, sana yemek listeye gönderiyor. Yani orada popcorn mi istiyorsun, kola mı istiyorsun, ne bileyim orada burger mi yemek istiyorsun? Onlar tamamen ayarlıyorlar ve e, sinema odası e, götürüyorlar seni. Ama bu aidat dahil değil. Bu e, şey Ekstra ayrı ayrı o Zaten müşterinin e, bazen sıkılıyor. Yani ben onları kullanmıyorum. Neden aidat ödeyeyim? O yüzden biz aidatın dışında götürdük bir şey. Tabii ki de yemek ve içmek onlar bedava bir şeyler değil. E, ama bu sisteminin dışında, o sosyal alanlar dışında konsiyer sistemi var. Konsiyer sistem ne demek? Ben Dubai'deyim, e, ee, evimi temizlemek istiyorum ya da bir iş e, kıyafetlerimi temizlemek istiyorum. Ben Türkiye olmadan ya da daire içinde olmadan birisi gelebilir, temizleyebilir. Bizim ultra smart home sistemimiz olduğu için kapılar, ışıklar, her şey ya perdeler dahil bir tıklayla ayarlayabiliyorsunuz ve dairede içinde olmadan. Ha. Yani birisi geliyor atıyorum dairemi temizleyecek. Ben orada ayarlıyorum hangi saat girecek. Orada taklı, tıkladığı zaman o şeyi, alarm şey yaptı yani girmek istediği zaman bana mesaj geliyor. Ben kapı açıyorum Dubai'dayken. Hı hı. Ya da e, araba temizlemek mi istiyorum? Birisi geliyor, alıyor anahtarı, temizliyor, tekrar araba götürüyor. Ha. Ya da sen İstanbul'a geldin, araban yok. Bizim vele hizmetimiz var. Biz götürüyoruz arabaya e, havalimanına kadar alıyoruz size. Götürüyoruz e, Altower'da. Oradaki bavlu sistemi var. Birisi alır bagajlar, daireye götürür. Yani bu tarz çok fazla hizmetler var. Yani gerçekten çok zaman ihtiyacımız var bunları anlatmak için ama Anladım. E, bu sistem neden önemli? Yabancı müşteri için inanılmaz önemli bir şey. Çünkü adam e, her şey kontrol edebiliyor Türkiye'de olmadan ve her şey düşünüldü. Yani yok yol mu kaldık, yok bir arabamız mı yok, e, nasıl ev temizleyecek, faturalar görebilirsiniz. Hiçbir yer gitmene gerek yok. Orada internet faturası, elektrik faturası, su faturası bu sistem üzerinde ödeyebiliyorsunuz. Hmm, maşallah. Bir e, şey duydum orada. Birisi sipariş yaptı e, dışarıdan. Sipariş sizin e, resepsiyon geldiği zaman o bir şekilde hazırlanıyorlar, çıkartıyorlar. Doğru. Böyle bir şey var mı? O konser sistem içinde. Hmm. Şimdi McDonald's söylediniz yani en fast food ya, en hızlı şey olabilir. E, McDonald's çıkartıyorlar, e, şey hizmeti götürebiliyorlar. Hani otel mesela e, room servis nasıl geliyor? Poşetle gelmiyor yani. Birisi geliyor, hazırlıyor. Tabak da götürüyor. Oradaki e, e ne bileyim. Ama bu karşısında bir para var veriyorlar. Evet. Ee, mesela birisi diyor yok ben para vermek istemiyorum. Ben hazır bir McDonald's aynı şekilde almak istiyorum. Alabilir değil mi? Tabii ki alabilir. Hı -hı. Güzel çünkü ama bazen... bazı insanlar fantezi seviyorlar. Evet Biz bazen. de fantezi seviyoruz. Bazen <laughs> ama bazen mesela bizim e, şey takipçiler bazen diyor diyorlar ya biz her zaman fast food istediğin zaman biz ekstra para ödeyeceğiz. Böyle bir şeyler bazen Yok. olabilir yani. Yok, hiç ekstra bir hizmet olmayacak. Güzel, güzel. Ee, şimdi e, sizin e, alt tavar proje. E, teslim tarihte e, nasıl? Aralık 2021. Aralık. Peki geç olmaz mı? Ge geç olabilir Aslında mi? Aslında biz zaten geç yaptık. Normalde Haziran 2021 yapmak istedik. Biz orada dedik ki 6 ay koyalım. Hı hı. Hiç stres girmeden. Hı hı. 6 ay rahat rahat kıyabiliriz. Ee, daha erken teslim edebiliyoruz ama en geç Aralık 2021. Ee, daha geç olursa... E, bizim... Daha geç penalti var, ceza ödememiz lazım. O yüzden kesinlikle giremeyiz. Evet, Öyle bizim müşteri konudan. E, kızarlar biliyorsun. Evet. Yok, bizim sözleşmede kendimize ceza yazdık. Ceza nasıl bir ceza? Ee, aylık ödeme olacak. Kiralık. Yok kralık değil. Direkt bir fiyat oradaki binde iki Sözleşme yazıyor. içinde yazıyor zaten. Yazıyor. E, ne kadar e, ödeyecek. Evet. Bu daire fiyata bağlı galiba. Fiyata şey. bağlı. Güzel, güzel. İnşallah e, bizim takipçileri bu projeyi severler. Ben yani kendim olarak ben çok sevdim. Yani proje gerçekten çok ince bir şeyler var. Ben o, o ince şeyler ben çok seviyorum. Zaten TDA biz böyle yaptık. İnce şeyler yavaş yavaş yavaş böyle bir büyüttük. Böyle bir alt tavar hikayesi bizim için çok değerli bir hikaye. İnşallah orada e, çok güzel bir işler yaparız beraber. İnşallah, eminim. Önemli olan e, bizim müşteriler iyi bir hizmet ve e, iyi bir fiyat alacağız. Bizim için bunlar hem de çok önemli. O yüzden aynı noktadayız. Hiç bir sıkıntı olmayacak. تشكرات تشكرات نحن آه، كثير سعيدين بالمقابله اللي صارت حقيقه شفتوا المعلومات اللي حكيناها آه، حاولت انا انه السيده احلام احاول آه، آه، يعني اطرح مشاكلكم بحيث انه آه، نحاول ناخذ ال يعني حلول للمشاكل اللي ممكن تطلع او بعض الاستفسارات اللي ممكن تكون موجوده عندكم ان شاء الله ما اكون طولت عليكم بهيدي المقابله شكرا كثير لمتابعتكم آه، ان شاء الله اكون انا بالبدايه ما ذكرتكم انه زر الترجمه بتلاقوه على اليوتيوب بالكمبيوتر من تحت بالشاشه كمان من تحت بالموبايل بتلاقوه من فوق اما باقي المنصات بتلاقوها موجوده الترجمه اساسا ضمن الفيديو ومثل ما بوصيكم دائما لا تثقوا باي احد ما بيعطيكم ثلاث معلومات اسم المشروع فيديو عن المشروع لوكيشن المشروع وانتبهوا كثير كثير من المقلدين اسعار المشروع هذا محدثه بشكل دائم تلاقوها بالرابط اسفل الفيديو والسلام عليكم ورحمه الله